Voliš li čudne stvari? Šta? Glazba. Pa, volim horore. Nisam te prije viđao ovdje. Pa nova sam, doselila sam se prošli tjedan. Pa ima jedno mjesto gdje se čudne stvari događaju. I gdje su te čudne stvari? možeš ih vidjeti samo kroz kameru.